систему. Все. Вот он сейчас давит, получается, вот сюда. Ну и давит. Получил, все, да, все, что хочешь. Все есть. Здесь у нас руки есть. Все, дальше. Опять-таки разрушение системы. Все. Опять-таки, разрушение, разрушение системы. Ногу сюда. Ну, без разницы, какая разница. А э, разрушение системы. Дяденька, что ты хочешь? Бери руки. Хазов убрал, получил. Да нет, он что сделал? Он, он просто, понимаешь, он сказал, я, я раз, а, рыло ты открыл, а в это время он работает. То есть я, видишь, у меня же был мощный, да я тебя, дай, что, э, что? И в это время что, что? Смотрите, вы не забывайте, Отвлекал, что вот эта вот псих, психология, которая сейчас в, в огромных книгах по поводу раскрытых рук. Взял мне программу, сбил и все. То есть ну ты что, я же, я же для тебя, все для тебя, все да, для тебя работаю, все, вот, вот, видишь, возьми все. То есть фактически вы психологически заставляете его немножко, опять-таки, сбиться. Грамотно. Серьезно, шатнулся. Все. То есть, у меня уже смотрите, интереса нет Мало, мало того, и посмотрите, я поздал смотрите, что я делаю. Я не стал на этом уровне, потому что ничего нет. Но вот это вот, ну, ну, точки, вы же помните, что мы делали. Для чего мы, в общем-то, сидим иногда, смотрим вот на это место, чтобы увидеть. Я направляю вот эти вот вещи просто вот именно в глаза. Глаза сразу же понимают, что это атака против них. Я ничего не сделал. Но этого хватает для того, чтобы потом уже сделать все остальное. Дальше. Ладно, хорошо. Вот он взялся, все. Тут уже все, явная агрессия. Мало того, видите, он подавлен, я вынужден, чтобы не упасть вот сюда. Но, создав условия, смотрите, что я еще делаю. Нога свободная, а вот это вот что делаю. Раз, я ее прикрепил к сидушке. Я взял ее и поджал. А еще это, дополнительное. это, я ну, прижался, я прижался к ней. Точка опоры Совершенно верно. Подавить. Да, тоже бесполезно. То есть я сижу, придавлю. Если я дальше, ты уходишь, Правильно. Совершенно верно. Я, я, тебя начинаю, я это и хотел. Я этого и хотел. Но, но, но, но, но, Все, да, раз, я поджался. Все. Вот теперь начинаем разрушаем систему. Я же добавляю. Право ли влево. Но, еще раз говорю, вы хватаетесь за нее. Потому что, если бы была спинка, я бы наоборот уперся на спинку и вниз, к самому вот этой месту. Ну, Понизился. Не так, не так, не, нет, нет, нет. Ну, центр тяжести свой опустил я просто вот тасую как можно ближе вот к этому концовку и сам бы немножко что присел. Тогда, ну, тогда, спинка, да? тогда спинка, она, а она опустилась еще бы чуть ниже у меня, получается, на 5-10 ну. сантиметров. Но тогда явки был бы пониже, и я получил бы еще упор. Центр тяжести опустил. Все, вот эти вот вещи вот, вы должны немножко как бы понимать. Не стесняйтесь, прихватывайте, так Прихватился, но... Как такой, Раз в разных либо либо... Ничего страшного, когда готовить давить Вот он прихват, допустим, все, посмотрите, нога заряжена, угу. понял? Прихватился, нога уже заряжена, все, да, он открыт полностью. Хорошо, куда пошла? Она пошла. Все, все плохо. Все, наверное. Дальше. Могу не попадать, я могу убрать вот сюда. Вот. Угу. То есть прошелся туда и обратно. Вот такие тысячи. Хорошо. Давайте.